Bo día, hoxe imos explicar como facer unha edición básica dun PDF con Cabinet. Pois moi ben, por exemplo, se estamos na aula virtual, donde vemos que eh, nos, nos di que temos que baixar esta ficha que se ve aí, entón prememos sobre esa ficha para que se nos abra a ficha en PDF. Estaríamos ante esta situación. Entón, o que temos que facer desde o iPad é eh, pulsar no, na flechiña esta con este cadradiño que aparece aí arriba e lle damos que queremos abrirlo co programa Cabinet. E nos exporta este ficheiro PDF a Cabinet. estaremos, abrimos Cabinet, estaremos ante esta situación. Este é o noso ficheiro e aquí temos a posibilidade de darle pulsar sobre abrir documento. Moi ben, E Cabine ten un sistema de edición moi sinxelo vedes aquí que ten diferentes ferramentas ferramenta de texto, a ferramenta de escribir unha frase que despois probaremos podemos poñer flechas podemos utilizalo como un boli con diferentes grosores e podemos ter diferentes marcadores e tamén a goma e de eso, eles ofrece diferentes eh, cores neste caso, por exemplo, imos escoller opción de escribir. Imos facer este exercicio. Entón, lle damos escribir e vemos que se nos abre un cuadriño de texto onde nos permite eh, introducir o texto que desexemos co, co teclado nos proporciona a opción de tres tamaños de letra eh, aquí estamos coa mediana e tamén diferentes cores coa que podemos escribir En este caso estamos utilizando o gris. Vemos aquí que si empleamos un marcador, en este caso cogemos o, a cor amarela, e, pues marcamos e, esta frase. Podría utilizarse pues, para resaltar palabras em, importantes o que consideramos de un texto. Vemos sempre tamén que temos a opción de desfacer, é dicir, de volver atrás se nos equivocamos en calquera momento. Tamén temos un historial e vedes que en calquera das opcións non vai ofrecer, por exemplo, aquí no caso do marcador, as diferentes cores que podemos seleccionar. Vedes tamén que co lápiz eh, podemos escribir Neste caso, aquí se escribiu a auga, eh? para falar do ciclo da auga, cun grosor de lápiz un poquinho grosso. E... Despois, imaginadevos que tedes algún exercicio de unir con flechas e demais, pois nos ofrece flechas de diferentes tipos. Unha línea recta, cunha cabeciña e con dúas eh, cabeciñas. o que comentaba antes dos, das grosores, antes eu tiña esa auga E con a grosor bastante grosa, que sería a deste lápiz, e ora imos a empregar este outro grosor que é moitísimo máis fino. E eh, vemos neste, nese grosor que escribe esta palabriña, grosor, que é moitísimo máis fina que a anterior. E isto é todo, lle daría des ok, remataríades o voso, o voso exercicio ou a vosa ficha e entón nos vamos á pantalla principal de Cabinet e agora te, o que temos é que mandar este, este ficheiro pois, por correo ou subilo web entón o pasaríamos por exemplo se podemos enviar a un correo lle daríamos a flechiña para arriba enviar a correo e automáticamente nos abre o correo para cubrir e poder hacer eh, a entrega UV, podríamos eh, subirlo directamente a aula virtual.